Eccolo! Sono stato adottato. Ma come? Questo pigiama è bellissimo. Ah, io te l'ho sempre detto. Ma come? Questo sarà il video più condiviso su TikTok. No! Chi sta guardando questo video lascerà like e mi seguirà. Oh! E campione! Però canestro ad occhi chiusi già girato fra, cioè, non ha senso. Vabbè, oh.